Saluton kai bonvenon al la nova episodo de la video serio Kron virus tempe vivi Esperantisto en Amsterdamo en la cross kron viruso tempo Ki okazis ĉu ne estas muziko hodio tute ne hodio mi havas gravan surprizon Estas nova muzikero en Esperanto. Jus publicigita sur YouTube kai tiu canto venas de Anna Lupi, kiu estas unu el miaj amikinoj el Mantovo au Mantuo en Italio kai uh, si donacis sian vocion sian canton por eh, bonfara iniziato kiu estas mon collectado uh, eh, por ambulanzoi en Mantuo por uh, helpi alla homoi kiui usas la ambulansoin por helpi la mal sanuloin. Do, citiu canto estas canto belega, Kai yes, estas mi kiu esperantigis gin. Kai mi esperantigis gin la tudekan de marto. Astronomie tio signifas exacte la momenton de la komenco de printempo. Kai do la titolo estas kai jam printempas kai mi volas audigivin audigin gin al vi, pardonu, do. Anna Lupi cantas ca iam printempas. Esperantigo de e già primavera e la itala, farita de mi. Ien Anna. Anna. la gioia leggera. Do, se vi volas aŭskulti la tutan kanton, serĉu Andalupi kaj jam printempas sur YouTube. Duono Masteon al di ciui, gis morgo por la venonta normala episodio. Islam.